welcome the Savior, welcome the Rasta. You don't feel out is you, I be can I ride this ship in a morning. Left and right and side, I can go. ይህንን የጀመርኩበት ምክንያት ልጅ እያለሁ ፊልም አይ ነበር። ፊልም በማይበት ሰዓት skateboard ይዞ በ skateboard እየሄዱ ስፖርት የሚሰሩ actor ኦችን ነበር ሳይ ነበረው ልጅ እያለው ወደ አምስት ስድስት አዎ እድሜ አካባቢ እያለው ይህን የ action ፊልም አይ ነበር። ከዛ እኔም ሳድግ እንደዚህ ሆናለሁ እያል እመኝ ነበር እና አጋጣሚ ያው እያደግኩ ሲመጣ እየፈለግኩት ህልሜ ያው ያንን ማድረግ ስለነበረብኝ ለማግኘት ጥረት አደረግኩኝ። አንድ skateboard አገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ። ከዛ በራሴ ከ YouTube እየሰራ ሰዎችን እየተዋወቁ ለዚህ ይሄ skate park ሀዋሳ skate park በሚል ስያሜ እዚህ ከተገነባ አራት አመት ሆኖታል። ከአራት አመት በፊት አዲስ አበባ ላይ ሌላ እንደዚህ አይነት skate park ነበር የተገነባው። ያ ሲገነባ እኔ አብሬ ነበርኩኝ እና በዛ ሰዓት ከሐዋሳ እኔ ተሳትፌ ነበር። ከሐዋሳ ይገነባል አዲስ አበባ practice ማድረገው እና ከእነሱ ጋር ተዋወቁን። ብዙ ሰዎች ከተለያዩ ወደ ሰላሳ ሀገራት የተወጣጡ ሰዎች ንጥሮች ነበር መጡ የአዲስ አበባውን የገነቡት እና በሰዓቱ የነበረው feeling እንደዚህ አይነት በእኔ ከተማም በእኔ ክልል ውስጥ ተገንብቶ ለአካባቢው ልጆች የሚዳረስበት የስኬት ስፖርት ሁላቸውም የሚሰሩበት የምል ምኞት ነበረኝ እና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። በዛ ሰዓት ከተዋወቅኳቸው ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ከገጠር ከተማ ወይም ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት እና የመጀመሪያ ስኬተር ነኝ። በእኔ ከተማም እንደዚህ ስኬት ፓርክ ቢገነባ ልጆች አሉና እነሱም በዚህ ስፖርት ለመለወጥ ፈልጋለሁ ብዬ ነገርኳቸው። ከዛ ከአንድ አመት በኋላ የተሳተፍኳቸው ሰዎች እና እኛ መተን እዚያ ስኬት ፓርክ እንገነባለን ማቴሪያሉንም እናግዛለን ብሎ ቃል ገቡልኝ። ባሉኝ ወይም ቃል በገቡልኝ መሰረት እኔም ከመንግስት መሬት ጠየቅኩኝ። መንግስት መሬቱን ፈቀደልኝ። ከዛ ይህንን ስኬት ፓርክ ወደ ሶስት ነጥብ አምስት ነበረ ጨረሰው በኢትዮጵያ ብር ሶስት ሚሊዮን እና በውስጥ ሁሉም ቦታ ላይ ፈሮ አለበት compact የተደረገ የተጠቀጠቀ እንትን በጠጠሮች በጠጠር የተሰራ ነው። ለረጅም ዓመት ለትውልድ የሚቆይ ቅርስ ነው ማለት ይቻላል።